oh.. Ah. Oh. ilma kuuldel. väga hea, tervist, nii, mul on teile siuke yeah. väike, mul on teile väike ettepanek, onju. no. kas teie, Anksu, oleksite minu hiigliga nõus minema Discordi teedile? ah, Discordi? i-teidil ja hommikneegrid, teie lemmik imbetsilsi. igatahes minul ja mu sõbral tuli mõttetähe järgi seda venda ja viia üks Discordi neiu i-teidile. mina muidugi nii-öelda naistemees ei ole, nii et hiigel võtab siin peaosa. ma tegin isegi hiiglile profiilipildi, see video on muidugi väga cringe, kuid pea vastu, sest see on üks naljakamaid asju, mida ma olen oma elus teinud. ¡Qué vergada! Se me fue el puto internet! nagu te näete, ma kannan ülikonda juba, et I m in business onju äh.... ma juba book isin välja restorani meile onju, et nagu. okei okay.. väga hea, anna mulle minut. saatsin niimoodi. kuu lauda seda, <laughs> kuu lauda seda istuda. <laughs> esimesse või kolmandasse äh,? issand, ma ei tea. okei okay,, pohhu ja kolmas. okei okay,, väga hea, lähme sinna päris äh,, nagu te näete, päris lukslik restoran on ju. no pigem mhm, mm. -hmm, mm -hmm, mm -hmm. kuidas sul siis päev läheb? ma ei tea, väga, väga õudne, väga õudselt. miks sul õudselt läheb? ah. <laughs> miks sul? ai, see on toru. miks sul õudselt läheb? sest ma ei tea mm., kuidas sul endal läks ei, ma mhm. olen siin ähm, kõik välja planeerinud ja äh, organiseerinud ja. no siis on norm. pigem on, pigem on. kuule, kus see teener jääb nahku, ma ei võin. Noh. putse. oh, nii mm.. tere. tere. tere, tere väga luk-, tere tulemast väga luksuslikku re-, restoraani. mina olen Juhan Saaremaast kas te tahate menüüd? jaa, anna siia. ma. kus see on? no ah,, näe, näe ah., menüü ah,. uh, <laughs> nii palju oli, nii palju valikuid. seal, seal on menüü mm.. just mm.. ma ei tea, ma olen. mida? <laughs> jube palju valikuid, ma ei tea, noh et mida sa sooviksid? ma ei tea. ma tean, kohutav valik lihtsalt julmalt. ei tea. ma arvan, et ma võtaksin vist äh, laste menüüst friikartulid ja viinerid, noh, see oleks ikka siuke hea valik äh.. ma võtab sama, ma usun. aa, okei okay,, väga hea, väga hea. maru tühi restoran on, siis ma enam mitte ei ole imelik. kurat, siuke kaks lauda ja Parkla on ka tühi ja üks teener ainult. ta on vist kokk ka, ma, ma ei saa, ma ei saa aru, mis. ma ei tea mm.. jube palju maksis, ma ei tea, kas mingi, ka üks Soome palk on läinud. ta peab Bellinda kohale, vaata. oih, oih oh,. tere, tere, tere.. valisime tere. oma, valisime oma <laughs> valisime söögi välja. mida? valisime <laughs> valisime <laughs> oma sööginalja ah, mm. -hmm. mis te valisite? ma võtsin äh, laste menüüs äh, friikad ja viinerid. ja mm -hmm. ta sobib soojaks. oota nüüd, ma keedan. ole vait. nii Vi. viinerid ja friikad. kas ketšupit ka kõrvale? <laughs> ja, ja mm. -hmm. sooviks küll. ja siis äh, teie kallim vein ka palun. vein mm? -hmm. Äh, näita dokumenti aa ei türa, mul oli. me siin, me siin alaealistele ei müü. mul jäi autosse maha. mida? mul jäi autosse maha. mida sa ajad? õues ei ole autosid. ma pärksin teisse kohta mm.. Mm -hmm. Mhm. aga mida soovib Anksu? ma võtab sama. sama ehk siis kaks tükki või, vaid puts-, jaa kaks tükki või mm? -hmm. Mm. Ok. väga hea, väga hea, nii. oh. aga mis te juua tahate? ma ütlesin teie kallim vein, palun. aa, kaks, kaks veini või? mhm, mhm. ok mis muidu arvad senikaua siis, kuidas on siin...? oota, mida <laughs> sulle, kas sulle midagi meeldib siin restoranis või ei meeldi või? kuidas sulle meeldib see customer service on ju? kuidas see peale mhm. läheb? ma ei tea, väga norm oh,. <laughs> Oh. muusikavalik on lihtsalt fantastiline no jaa, seda ka, et ähm, mm? Ah,. ma vaatan, unustasin, et Ой, бля, nii . ma teen meelde , aa , nii , et äh, mul on ikkagi ID-kaarti vaja . mees , ma ütlesin sulle , mul jäi auto peal maha , luba mulle , luban , luban sulle oma ema peal , ja oma ema peale . Jah. Mhm luban. miks sa mulle silma vaatad? ah? miks, miks sa mulle silma vaatad? ma ei tea, millest sa <laughs> okei okay,, nii <clears throat> oh, tead, ma käin ära korra, ma lähen äh, uurin, kuidas, mida kukk teeb köögis, onju. istusin äh, rahulikult edasi, davai. käin ära korra. ma olen tänanud teda hea customer service'i käest tule, mis asi see? ma töötan, ma töötan, mida sa teed? ma tulin sind. ma praegu teen süüa. ma tulin <laughs> tulin sind tänama. ja ähm, service Eesti muusikavaliku eest kohutavalt jah. aa. jah, lihtsalt äh.... tõsiselt või? Mhm. päriselt või? ja, ja ma panen teile neli tärni viies. kas sa jätsid naise sinna üksinda või? ei, ma ütlesin talle, äkki... ma tulen tänama sind aa, äkki ta oh,, mine tagasi, ta äkki, äkki, äkki hakkab kartma mm,. ja ma arvangi, noh, mis tiksud. ma ei tea väga midagi, mis ise. käisin just kokke tänamas, noh. ta ütles mulle, et, et ta on üks tiipprestorane siin mm. <laughs> Põlvamaal nagu sa näed, kohutavalt, kohutavalt ilus koht aga jube palju nagu kasse on raisk igal pool, ma ei tea, miks. imelik raisk. Four big guns in a butthole eye. kuidas siis senikaua see <clears throat> teit meeldib? väga, väga armas mm,. ma tean, ma olen. Oh my god. ma tean, ma olen nii romantiline lihtsalt. oh, oh my god. Ah, ma tegin toidu valmis. aa, ah, tänud mees. ei, sa pidid kohe siia tulema ära, et nagu ei oleks probleemi. aa ah, jaa. kuhu sa lähed? kuhu ta läks mm.? nii, ma teen toidu siia aa, aitäh mees, tänud väga. ja ma, ma panin selle siia. oh, issand. sa panid kananagitsaid <laughs> ka juurde või? mis kananagitsaid? vabandust, kanafilee friikade juustuga, aitäh mm. -hmm. sulle ei meeldi midagi või? jaa, ma pean veits kurtma. teed, <laughs> teed siit asjad pakenditesse ei, ei, ma, ei, me tegime need valmis pakendi sees. aa, miks te pakendi kinni panite? ma ei tea, ma läksin segadusse, äkki te, äkki te tahate kaasa võtta kuskile? Ah, aa, okei, jaa, arusaadav, aitäh, aitäh. ei, ma proovin korra veini järgi, oota, anna mulle sekund. see vapustav maitse, aga ma pean tunnistama, et veits lahja. mida sa ütlesid mulle praegu? mida sa ütlesid mulle praegu? veits lahja vein on, onju. kuhu sa tuled, onju? mida vittu? kuule, tõmba tagasi, onju. kuhu sa tuled, onju? Fuck ah,. no läks kööki. see ei ole vein, see on mingi ploomimahl ju. mida ta? Fuck raisk. ei lasta üle praegu. tõesti vabandan praegu. ma ei arvanud mitte kunagi, et see nii julmalt lõpeb. no ei, see vahet pole. lugesin, lugesin review'e äh, kõik ütlesid, et tipptasemele tuuakse meile toit ette, mis on <laughs> veel toores. ma ei, ma ei kujuta ette seda mitte kunagi. vein, isegi ei ole vein, on ploomimahl. miks ta <laughs> ta muutus kurvaks vist, ta on jube kurva näoga seal köögis, ma vaatan. ma vaatan ka ta.... <laughs> vabandust, vabandust. <clears throat> oh, ah, tere kas kas teil on söödud? see on toores. mida sa ütlesid mulle? et on nii fucking toores onju. Fuck race. see ei ole toores. see on toores sul reaalselt mida sa ajad? vaatasin pakendis veel mees, kuhu sa tuled ütlema mulle onju. mis sa tahad, et ma läheks teen uued või? ei, ma tahan, et sa teeksid need normaalseks, need on toored okei okay., okei okay, siis. võta tagasi, tule tagasi. okei okay. yeah., okei okay,, ma võtan nüüd, ma võtan, ma lähen ja praegu viin, ma hakkangi yeah. praegu minema noh. jah, mine praegu, noh. mine jah. oi, kutt. mida sa tegid? oi, fuck. mis asja, miks sa kass on? miks siin kass on? mida fuck'i? Sorry, sorry, sorry, appi, issand. teine. mis koht see on? mis, issand. issand, ma vabandan ma nagu ei, issand, tead, ma ei tea, noh. ma arvan, et, ma arvan, et ootame selle söögi ära ja minema, noh. see on julm, no, julm koht siin lihtsalt <laughs> mitu tärni sa paneksid viies sellele restoranile? ma paneks küll mingi kolm äkki. no, ma tahtsin öelda kaks mm.. paneme kaks, tegelikult paneme kaks koma viis. sihuke, siis peab vaidlema, võrdtasemel sihuke aga kuidas see <clears throat> mere ääres käimine oli siis, mis tegid huvitavat? ma vaatasin luikesi ja siis ma vaatasin päikseloojangut ja katsusin vett. issand, kus vesi oli, oli soe või? väga külm oli. aa mm., see on umbes nagu me oleme <laughs> märtsikuu algul alles mm.. ei tea küll, miks, ei tea, mis ilusam on. no. ikka sina muidugi arvad või? ei, ma tean, sa oled mu näo ees praegu, me istume ühe laua taga mm,. ometi ma ei tea, kuhu see kokkel läheb, nagu viimati, kui ma mäletan, siis kanafilee friikad <laughs> juustu, au, tere. noh. ma tohin toimuda. <laughs> kõlad jube närviliselt, mees, mis, mis on? okei okay, um,, ähm, aitäh. siin on teie toit. oh, anna mul raha oh. tagasi. ei. jaa. ei. sa oled esiteks rikkunud minu tervist. mida, oota, mida, mis asi praegu, sa tahad rohkem süüa või? ei, ei, ma tahan raha tagasi. tahad, ma annan sulle rohkem friikartuleid, viine. mis putsi sa teed? tere, mida viita. Pole võimalik, ta teeb veel fri- <laughs> oh, ma annan talle paar sõnatarkusi endale pähe, ma käin ära korra. nii, fuck raisk, nii, türa. kuule, kuule, kuule. kuuled, kuuled fuck raisk või? nii, türa, ma tahan, ma tahan oma raha tagasi, onju. ei. jaa tapa ära ennast, sa oled mõttetu, sa oled mingi lampluud, paned põlema. no ma nahuis. käib pui-, täiesti vittus, täiesti vittus, mine munni see on rikutud, see on mõttetu, see restoran, ma tulen põlema, mingid kuradi kassid jooksevad taldrikute vahelt läbi. vend ei oska kõndida, kõik on lõmmastatud. näe, siin on kaks portsu toitu veel digitaalsed türa friikaid fakreid, sa putsid no,. see oli kakssada eurot. sa oled siuke sälvik, kuule köhi ise onju, mine köhi putsi sälvik noh, tule, tule pittu fakreid kuuled või? kuuled või? kuradi disk on pubuleerunud kuradi degenerant. ma report'in sind tervisesüsteemi onju. sul on mingi üle õlised friik. sa ei elad praegu sügavalt, sa tead seda onju. kuule tead fuck raisk, peab põlema ennast hälvik. kuhu sa oled mulle niimoodi ütleb su ülekasvanud jalas enne fuck raisk tere, putsi. kuhu sa niimoodi. mida sa tahad tere, anna raha tagasi. mis kuradi ei, putsi ma rööbin kassast välja lihtsalt, ma olen kassa poole praegu. ma võtan kassast ära selle tüklis. ei. jaa näe, ma võtsin kassast välja kõik raha. kõik su raha kodus. kõik on taskus praegu. oo, pane tagasi. kibutsine, eh. kibutsine. Eh. ma mõtlesin võlusõna, ma mõtlesin võlusõna. Anksu, kuule, Anksu, kuule, kuule, Anksu no.. ma arvan, lähme minema, noh, mõttetu vend, noh, lähme minema, noh. jumal, mõttetu vend lihtsalt. mu raha, mu raha, mees, mees, mu raha. jumala mõttetu vend, ma ei saa aru, ma ei saa aru jumala mõttetu vend. ma panin veel ülivana selga veel, ma tegin kõik ennast valmis, ma olin prepitud selle jaoks, et teha tänast õhtut parimaks ja lihtsalt, mis tehtakse? nikutakse näkku otseses mõttes, ta kassas oli kolmkümmend tuhat eurot, nii, väga hea. nüüd sellega split ime raha ära, onju. oled nõus? oo jah. Davai, näe, võta oma näe, palun su viisteist tuhat eurot. jess. saatsin üle vaata. aga pean tunnistama, nägid täna õhtul kohutavalt ilus välja. Nad tulid kohale niimoodi restorani minuga ja kokk ise, jumala fucking koll lihtsalt, no millest me räägime täna? vennal oli mingi, ma ei tea, kolm juukskarva äkki peas maksimaalselt või? ta oli kiilakast üldse, ma isegi ei tea. ja ta muutus mingi anime karakteriks keset tegemist, no mis, no ma ei saa aru, mis toimub lihtsalt aga mm. jah, mis ma ikka siin jaburdan, ma arvan, et meil on aeg nüüd laiali minna ja sul kodu minna ja ma viin su ära tee otsa, onju, aga davai. no vot, jah. <laughs> davai, head õhtut sulle. jep, jep <laughs>